تم الفرح يوم ملكة أجمل بنايه فطوم بنت الشرف والعز والشاني أميرة بالحلال لزين مارية تحتار في وصفها بيات قفاني ومبروك يا فاطمة أفراحك الحياة أي اللي جمالك ظاهر بدر وبالعروس هذا غر من راعي الهية شيخ مقامه تعلى فوق الامزاني وجدانه شيوخ من روس الكبارية الشيخ محمد رفيع القدر وشاني علي تشافع وطلعته حيه اسمها هي فاطمة ما مثلها في الطيب إنساني وخالتك فاطمة تجيك شعر وفي فاطمة العمل مبروك بابيات شعرية يا اغلى عروسة وعسى الايام تتوالي والقصد بابيات شعرية يا اغلى عروسة وعسى الايام تتوالي وللطلب بدون حقوق او الاستفسار التواصل على جوال 05 333 أربعة ثمانية صفر اثنان واحد